olùgbèrè mi dé bàbá lẹ́gbà màmí. olùgbèrè mi dé o bàbá lẹ́gbà màmí. tú bàbá ló mẹ́jọ àmàkà wá ó dá màkà bí sàmọ́ǹdò òun. ẹ̀yin èèyàn mi mo dé o bàbá lẹ́gbà ni o ẹ ti mọ̀ pé tẹ́ bá ti rí mi ohun ayọ̀ ni mo mú un wá ohun ìdùnnú mo ti jó tí rẹ̀ mí. ẹ kú ọdún ẹ kú yèdùn ẹ̀mí àṣẹ púpọ̀ ẹ kú kérésìmesì fìlà kérésìmesì mi rè o ẹ kú kérésìmesì mo dúpẹ́ o gbogbo ẹ̀yin fáǹsì mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bó bá ṣe ń rìn báwo làwa ṣe fẹ́ dúró ọdún yẹn ayáàbò ayáàbò. What is the meaning of this? èyí tí ìyá àbò náà hmm. ẹ̀yin dẹ́ ń fún mi ní láìkì mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ọlọ́run máa láìkì yín o ó máa nífẹ̀ẹ́ yín tọkàntọkàn. And hmm. ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe fídíò mi ọlọ́run àṣẹ wọn ayọ̀ fún yín o mo máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo dúpẹ́ o ẹ̀yin tẹ́ ń kọ́mẹ́ǹtì ọlọ́run àkọ́mẹ́ǹtì oore ìdùnnú ohun ayọ̀ àkọ́mẹ́ǹtì ẹ̀sìn ní wáyé yín àkọ́mẹ́ǹtì ohun èèfún yín ẹ̀yin dẹ́n sọ̀scribe à ah, èèyàn nìyàn ọ́ èèyàn nìyàn ọ́ ọlọ́run á sọ̀scribe òun á yọ̀ sínú ayé yín kò ní pa ilẹ̀kùn òun rí lẹ́ màmá rí gbogbo àwọn fáàmì òun rí lẹ́ màmá rí. Amen. Amen. Yeah ẹ wá sílé mi kí bàbá mi ṣọdún òdìsó ń jẹ́ ǹjẹ́ aládùn hmm, èmi náà ni mo ṣe ẹ̀gúsí ẹ̀gúsí àlàyán Ati ah! eh? eh? eh? dín ká tún dá sínú ẹ̀gúsí àwọn China ń jẹ wọ́n dẹ̀ ti ní ká máa jẹ wọn ni oní fítámì. what? kí táàkì kìtẹ̀wé yìí káwa náà lè ká lè má ṣọ ká lè ní fítámì. Mm-hmm. Mm-hmm. mo pé rìn. mo pé rìn mo pé rìn àwọn tó jẹ lè jẹ rìn mo ṣe bàbí kíwà what? àti rose díẹ̀ lédè òyìnbó a ní wà rose díẹ̀ àti fatasi awafijeha whoever gave you this idea <laughs> it's not a good idea. ọdún ẹ máa bọ̀ Hmm. jẹ́ fáwọn mi to special to special tọ̀sọ̀ skirabu fún mi tó special ọ̀nà òun gidi fún ani àníkẹ́ máa bọ̀ ẹ má ní mò ń sọ fún yín o torí ẹ special ẹ má ní mò ń sọ fún yín o mo pa èkó fún yín. ah, ah! what is all this. Hey. Eh.